Hey pollos, bueno, hoy estoy aquí para enseñaros cómo tensar y destensar un arco eh, de una manera alternativa a lo que es la fuerza bruta. Le he colocado unos cuadraditos de color naranja en la cuerda para que podáis ver cómo se tensa y se destensa, porque la cuerda es bastante fina y el fondo es blanco y brilla bastante y no se puede apreciar muy bien. Entonces me acercaré a la cámara después para que podáis apreciarlo un poco mejor. Bueno, el, método clásico, que es el de la fuerza bruta, que es el que utiliza la mayor parte de la gente, simplemente consiste en apoyar eh, la parte inferior del arco en el suelo y la parte superior, hacer fuerza con la mano y un poco con el cuerpo, y con la otra mano que nos queda libre, intentar sacar la cuerda. A ver, no es difícil, pero si no tienes un poquito de práctica, eh, puede escaparse el arco y darnos un golpe en la cara, por ejemplo, y además hace falta bastante fuerza. Este es un arco de 30 libras, tiene unos 15 kilos de potencia. Y ya veis que cuesta bastante. Entonces voy a enseñaros un poco el método alternativo. El pedazo tenso. Entonces con el arco puesto así, con el mástil mirando hacia nosotros, consiste en introducir el pie por dentro y enroscarlo en el mástil como si fuera una serpiente. Entonces, apoyamos la parte de arriba del, mástil en la axila y simplemente doblándonos un poco hacia adelante, veréis que la cuerda queda totalmente, totalmente floja. Tenemos las dos manos libres para poder sacar sin ningún tipo de problema el nudo, con lo que tenemos el arco dispensado. Para volver a meterlo sería la misma operación, la posición es exactamente la misma y simplemente doblándonos hacia adelante. y metiendo de nuevo la cuerda, ya lo tendríamos tensado. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Así que, bueno, espero que nos veamos en el próximo vídeo. Recordad, el límite es la imaginación. Ahora de nuevo, un último consejo que quería daros es a todos aquellos que hayáis realizado un arco de PVC como este o lo vayáis a realizar, es que una vez lo tengáis acabado, eh, cada cierto tiempo te, es recomendable destensarlo, porque si no el PVC se acaba deformando permanentemente y pierde tensión. Entonces cada, pues, cada dos meses que esté tensado, tenerlo un mes destensado, porque así siempre mantiene la tensión de original. Bueno, eh, aquellos que queráis hacer un arco como este, podéis verlo en la entrada del blog, os dejo el link en la descripción, y eso. Un saludo.